Musím vyplout. Nebudu již déle čekat. Nastalo hrobové ticho. Konečně se ozval nejstarší z nich. Nikdo tam ještě nedoplul. Kde chceš hledat zelenou zem? Možná ani neexistuje. Erik se vzepře. Existuje a my ji najdeme. Erik Rudý zelenou zem opravdu našel. A tak i díky němu dnes odlétám na 170 km dlouhý trek pustinou. Jedu na vlastní kůži pocítit kouzlo největšího ostrova na světě, kouzlo místa, které Erika tak přitahovalo. Právě to začíná! De facto jediná společnost, která provozuje lety na goronské území je Air Greenland. Ta však nenabízí přímé spojení s Prahou, takže musím nejprve letět do Kodaně. Zde přespím, abych 9 hodin ráno opět zlétl do oblasti Kangusuá, do městečka, které je startovací metou mého treku. Let z Kodaně trvá 4,5 hodiny. Časový posun je minus 4 hodiny. Zajímavé na tom je, že se při průletu časovými pásmy ocitnete na chvilku v budoucnosti. Ale on vás ten čas nakonec stejně dožene. Denní plán, který jsem si vytyčil před objezdem, se mi po výstupu z letadla zbortil jako domeček z karet. Očekával jsem, že se tam dá koupit plynová bomba i s tím topem, ale zjistil jsem, že to tam nemají. Evropě bych si z toho tolik nedělal. Nazbíral bych pár větví a založil oheň. Ale tady, že bych se zapomněl zmínit, v Gronsku nejsou žádné stromy. To jsem asi tři hodiny lítal po celém Kangosuágu a nakonec jsme opravdu v jednom skladu tam u jednoho chlápka objevil. Stojím na asfaltové silnici, která míří do přístavu. Vydám se po ní zhruba 10 kilometrů a pak se dám prašnou cestou vpravo do kopců. Tam někde začíná stezka Arctic Circle Trail, na kterou mířím. Stezka, která měří 155 km a která mě dovede až do města Sisimiu, mého cíle. Stopuji a leďme. Zastavilo mi hned první auto, ve kterém byla asi 55-letá Marie s někým i, která bydlí v Sisimiutu a tady v Kangesuágu je na dovolené. Mi říkala, no tak to nás musíš navštívit, když jdeš do toho Sisimiutu chvíle. Slyšíte to? Lze vůbec slyšet dokonalé ticho? Slyšel to třeba i Erik, když poprvé vystoupil na tuto zem. Nyní jsem sám, naprosto sám. Mary mě odvezla až ke stezce. Ne nadarmo se říká, že špatné je k něčemu dobré. Kdybych nehledal vařič, nepotkal bych Mary a kdybych nepotkal Mary, neušetřil bych sílu. Na kdyby se samozřejmě nehraje, ale sílu tady potřebuji při každém kroku. Všude je tady mech a člověk se vlastně do něj propadá a tím je to vlastně složitější a náročnější. Tak asi takhle vypadá dobře zabalený batoh. Nejhorší na tom batohu je, s tím stát, vole, to je strašný. A, a tohle je asi nejtěžší věc na tom kempingu, ty vole. Tady to sluníčko je furt nahoře. Houbička. Mám tady gps takže vlastně potom ty body, kde jsem, se dají vytyčit pomocí GPSky. Nesu asi 30 kg na zádech a musím říct, že se sotva hejbu. Právě jsem zjistil, že už hodně zapácha, jo. Po šesti hodinách chůze toho mám plný zuby. Je divný nevidět slunce zapadat. Erik byl na tuhle skutečnost zvyklý. Pro mě je to něco naprosto nového. Přichází večer, čas odpočinku. Uh, já si půl šestý ráno jsem spal teda už 10 hodin, protože jsem byl úplně hotový ani jsem nezaregistroval, že bylo vlastně celou noc světlo. Myslím si, že teďka je takových 4-5 stupňů. Bez kulicha jsem spal, bez kulicha. Protože potřebuju, aby se mi ty zásoby nějak zmenšily, abych to nenes tolik, tak uh, musím žádek prase. Grónské klima se na mě podepisuje už během první noci. Z kilometry, co mám před sebou, očekávám, že spíš pár gramů schodí. Na druhou stranu musím po celý den doplňovat energii. K tomu mi stačí sušenky, nebo prostě něco, co mi chutná. Každý kousek, který spadne, je okrok míň, Takhle. To vypadá, když jsem tady nějaká reklama na žádlo, ale tam třeba, když se podíváte, krásný jezero ve tvaru srdíčka potom najdete takovýhle paroží, který si buď to můžete vzít domů, pokud na vás čeká manželka, anebo se s tím můžete podrbat na zádech třeba. Svědění zad jsem zahnal snadno, ale batoh je stejně těžký jako včera. Tělo se pere s neznámou zátěží a počasí to se také výrazně zhoršuje. Je tady velký vítr, honí se tady mraky a v jednu chvíli mi přišlo, že jsou tak nízko, že se jich můžu dotknout. Ale protože nemám ani 170 centiáků, tak jsem na ně Potkal jsem dva lidi, kteří jdou opačnou cestou než já a ty už to máš za pár, no, ty už to máš za 40 km, mě čeká ještě nějakých 125 km. Po těch 20 km dneska už mě strašně bolí chodidla, ale ukrutně, myslím, že by potřebovali masáž. Chodidla a počasí ale nejsou nejhorší věci, které mě trápí. Zjišťuji, že jsem po cestě ztratil bundu, navíc se dozvídám, že stezka je o 15 km delší, než jsem si původně myslel. Jak jsem se teďka dozvěděl od dvou Němců, který mi našli bundu, kterou jsem ztratil někde dál jako a ještě odpadky, jsem si, tak jsem si od nich vzal, od nich vzal. Uh, je to 130 km ještě do Sesimiutu. Jsem pěkně zmoklej. Furt to mě sype. Dneska máme k jídlu špagety bolognese, jo? takže od Itala praví špagety. Troška Azie. Gronsku nikdy neuškodí. 50. Přesně tolik kilometrů mám během prvních dvou dnů za sebou. 16 z nich bylo autem, zbytek po svých. Stavím stan a odpočívám pod večerním sluncem, kterému se na chvíli podaří zlomit odpor mraků. Paradoxně je pod bouřkovými mraky větší tma než v noci. Mimochodem, Příběh Erika Rudého, objevitele Gronska, tady zná každé malé dítě. Muž, přesvědčený o své pravdě, pevnou vůlí uskuteční svůj sen. Stejně jako on, tak i já jsem se do Gronska vydal s pevnou vůlí. A teď jsem tu a pokračuji v cestě.